आज हम टाइम एंड स्पीड का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे उस थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे और साथ ही ये देखेंगे इसमें है कि सेकंड टाइप को किस हिसाब से एक्सटेंड किया गया है तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन को ही एक्सटेंड किया गया है अगर आपने सेकंड टाइप की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले में जाइए और सेकेंड टाइप की वीडियो देखिए तो फिर आपको सम, आपकी समझ में ये थर्ड टाइप की वीडियो बढ़िया तरीके से आएगी तो स्टार्ट करते हैं थर्ड टाइप थर्ड टाइप में लिखें एक वायुयान 30 मिनट की देरी से उड़ान भरता है और उसे 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो हवाई जहाज़ का पायलट तो हवाई जहाज़ का पायलट हवाई जहाज की चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है तो हवाई जहाज की वास्तविक चाल क्या होगी तो देखिए क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं करना है मैंने आपको बताया था कि जब कभी आप डिस्टेंस और टाइम के डिफरेंस और स्पीड के रेशियो के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो डेल्टा टी बट्टे कितना साठ करेंगे तो मैंने आपको ये सेकेंड टाइप में बताया था कि फॉर्मूला आया कहाँ से और ये कैसे डेरिवेटिव हुआ तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको सेकेंड टाइप देखना पड़ेगा सेकेंड टाइप में आप जब जाएंगे तो आपको ये सारा का सारा डेरिवेटिव करके मैंने बता दिया है तो इसको देखते हैं क्या करना है इसमें बेटा तो डिस्टेंस उसने दिया आपको 1500 किलोमीटर की है ना स्पीड का रेशियो देखिए क्या क्या दिया है उसने बताया कि 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है इसका मतलब पहले स्पीड उसकी एस रही होगी इसके बाद उसने 250 किलोमीटर बढ़ाई तो बेटा कितना हो गया एस प्लस के 250 बट्टे क्या करेंगे एस प्लस के 250 माइनस एस मैंने बताया था बड़े से छोटा वाला घटाते हैं इस केस में हम है ना क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा टी तो तीस मिनट की वृद्धि तो बेटा कितना करेंगे थर्टी बट्टे सिक्सटी ये एक वेरीफाइड इक्वेशन मिलेगी आपको इस इक्वेशन को ही आपको केवल एक्सटेंड करना है कैसे करें देखते हैं यहाँ से इसको हम लगाएंगे तो ये वन अपॉन टू बनेगा यहाँ से ये वाला कट जाएगा इससे तो देखिए कितना आएगा पंद्रह सौ बराबर S into S plus two hundred fifty बट्टे कितना हो जाएगा पाँच सौ कैसे हुआ पाँच सौ ये दो का मल्टीप्लाई किससे हुआ ढाई सौ से अगर इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो देखिए पंद्रह सौ बराबर एस एस प्लस के टू हंड्रेड फिफ्टी अब देखिए यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ कीजिए इसमें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे सवाल में तो आप ऑप्शन का यूज़ कीजिए जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला ऑप्शन है साढ़े सात सौ तो क्या करें आप पहले ऑप्शन को जैसे दूसरा 900 होगा फिर साढ़े नौ सौ होगा इस टाइप से या फिर ऐसे 600 होगा इस टाइप से ना ये ऑप्शन है चार इसमें से तो अगर हम देखें सबसे पहले वाले ऑप्शन को यहाँ पे पुट करें तो देखें कितना होगा यहाँ पे 500 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा तो पंद्रह पाँच पिचहत्तर तो पिचहत्तर के पीछे आप चार जीरो चिपका दीजिए ना तो यहाँ पे हम एस बराबर कितना पुट करें साढ़े सात सौ तो साढ़े सात सौ हम जब पुट कर रहे होंगे तो देखिए ये कितना बनेगा एक हज़ार बनेगा ये पचहत्तर और चार जीरो तो यहाँ पे एक हज़ार बनेगा और ये साढ़े सात सौ है तो साढ़े सात सौ गुणा एक हज़ार तो देखिए कितना आएगा ये सात सौ पचास के पीछे चार जीरो तो ये पता लगा कि ये पहले ऑप्शन से ही आपने पुट किया ये नंबर तो ये पहले ऑप्शन से ही क्या हो गया सेटिस्फाई हो गया तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना केवल ऑप्शन पुट करना है और ऑप्शन पुट करके ऐसे क्वेश्चन निकाल देने हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा आपसे टाइम भी पूछ सकता है टाइम का मैं क्वेश्चन अभी आपको करा दूंगा लेकिन एटलीस्ट आपको करना इतना है कि आप ऑप्शन ही पुट कीजिए अगर आप ऑप्शन पुट नहीं करना चाह रहे तो फिर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खोले कैसे खोलेंगे एस का मल्टीप्लाई एस से करेंगे एस स्क्वायर होगा फिर इसका 250 से करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक और उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू को आपको लेना है और उसी को फिर आपको लेके चलना है और फिर उसी से वो आंसर कॉल कर जाएगा इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन होगा इसे उतारिए फटाफट से फिर मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दूसरा वाला है ना इसी टाइप में 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब हो जाने के कारण अपनी चाल में 400 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करनी पड़ी जिससे उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई तो उड़ान का मूल समय ज्ञात कीजिए दे देखिए उसमें आपसे स्पीड पूछी थी इसमें क्या पूछा है आपसे उसने इसमें आपसे केवल उसने क्या पूछा है टाइम पूछा है और टाइम निकाल भी सकते हैं इसी फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं साथ ही मैं आपको एक तरीका और जनरेट करके बता दूंगा पहले इसी से देखिए डी बराबर बेटा क्या करेंगे S one into S two बट्टे क्या S one difference S two into delta T बट्टे कितना सिक्सटी एक सिचुएशन तो ये बनानी है आपको है ना और इसी सिचुएशन से देखिए कितना छः हज़ार बराबर S one into S two कितना होगा यहाँ पे 400 कर रहा है वो कमी कर रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की तो एस इंटू एस माइनस का 400 बट अब की बार इसमें से इसको घटाएंगे तो एस एस माइनस का 400 सौ इंटू तीस मिनट की तो बेटा कितना हो जाएगा एक बटे दो तो देखिए यहाँ से ये इससे कट जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा ना और चार दूनी आठ हो जाएंगे तो छः हज़ार गुणा कितना आठ सौ बराबर एस इंटू एस माइनस का 400 तो यहाँ से आप देखेंगे आप केवल स्पीड ही निकाल पाएंगे यहाँ से स्पीड देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो और दो जीरो इसके पीछे चुप जाएंगे एस स्क्वायर माइनस का कितना 400 एस अब क्या करेंगे हम इसको इधर ले जाएंगे जब हम इसको इधर ले जा रहे होंगे तो एस स्क्वायर माइनस का 400 एस माइनस का कितना ये वाला सिस्टम है ना अब यहाँ से आप देखिए ये क्वेडिटिक इक्वेशन बन गई अब ये क्वेडिटिक इक्वेशन बन गई इसकी तो आपको क्या करना है इस क्वेडिटिक इक्वेशन में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है और इसमें से एस की वैल्यू निकाल देनी है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो देखिए क्या हो गई एस स्क्वायर माइनस का चौबीस सौ एस और प्लस का दो हज़ार एस माइनस का कितना अड़तालीस और पाँच जीरो है ना अब देखिए इसमें से एस कॉमन आ जाएगा जब इसमें से एस कॉमन आ जाएगा तो एस माइनस का कितना हो जाएगा ये चौबीस सौ इसमें से हम क्या कॉमन ले लें दो हज़ार कॉमन ले लें तो हम इसमें से दो हज़ार कॉमन लेंगे तो इधर भी कितना हो जाएगा एस माइनस चौबीस सौ तो देखिए दो सिचुएशन बनी एक तो यहाँ पे एस माइनस का चौबीस सौ बराबर जीरो और एक एस प्लस का कितना दो हज़ार बराबर जीरो इसको हम ले नहीं सकते क्योंकि ये माइनस में आई हम इसको लेंगे तो एस बराबर कितना निकल के आया बेटा 2400 तो स्पीड कितनी निकल के आई इसकी 2400 किलोमीटर पर आर जब इसकी स्पीड ये निकल के आई है तो आपको डिस्टेंस ये दे रखी है इसकी देखिए डिस्टेंस कितनी दे रखी है छः हज़ार किलोमीटर है ना जब आपको डिस्टेंस ये दे रखी है आपको टाइम निकालना है जब आप टाइम निकालेंगे तो टाइम जब निकाल रहे होंगे तो डिस्टेंस बट्टे क्या करेंगे आप स्पीड तो कितना चौबीस सौ यहाँ से ये और बारह पंजे साठ और बारह दूनी चौबीस तो टाइम कितना निकल के आएगा इसका दो सही एक बट्टे दो आर एक तरीका तो ये है आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं साथ में एक तरीका और है जिससे मैं आपको इसको समझाऊंगा पहले आप इसको उतारिए फिर दूसरा तरीका और एक्सटेंड करता हूँ उतारे से दूसरा तरीका एक्सप्लेन करते हैं अभी देखिए चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको दूरी बटे समय अगर मैं यहाँ थोड़ा सा ध्यान दूँ इस बात पे तो यहाँ से देखिए यही फॉर्मूला मैं लेके चलूँ सेम यही फॉर्मूला अब आप एक बात बताइए उसे 400 किलोमीटर पर आर स्पीड क्या करनी पड़ी कम करनी पड़ी जब भी कोई आदमी स्पीड कम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा वो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा और जब भी कोई आदमी स्पीड ज़्यादा करेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा वो टाइम कम ले रहा होगा जैसे कि अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन को मैं टाइम के रेशियो में लगा के निकाल सकता हूं जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं उसने मान लीजिए पहला एक सही एक बट्टे दो आर दे रखा है दूसरा मान लीजिए उसने दो से एक बट्टे दो आर दे रखा है तीसरा कुछ इस टाइप से दे रखे हैं ऑप्शन उसने मान लीजिए यहाँ पे तीन से एक बट्टे दो आर दे रखा है और डी मान लीजिए नोटा दे रखा हुआ है ना इस टाइप से कुछ भी ऑप्शन दे रखे हों वो आपको उसमें पी में मिल जाएंगे तो यहाँ से इसने अगर स्पीड कम की है तो इसका मतलब वो टाइम ज़्यादा ले रहा होगा और अगर ये स्पीड ज़्यादा करता तो इसका मतलब वो टाइम कम ले रहा होगा तो अगर हम इसी रेशियो को लेके चलें तो इसी रेशियो को लेके चलेंगे तो मान लीजिए ये एस है और ये डिस्टेंस है और टाइम मान लीजिए वो टी ले रहा है अब यहाँ से उसने एक बात तो ये वाली कही दूसरी वाली बात में ही उसने क्या कहा स्पीड ये है दोबारा से और डिस्टेंस अब उसने टाइम कितना लिया टी प्लस कितना भाई एक बट्टे दो आर ज़्यादा लिए अब ये दोनों इक्वेशन है एक तो ये इक्वेशन है और एक ही इक्वेशन है अब ये दोनों किसके बराबर हैं स्पीड के बराबर हैं और स्पीड इसके कितनी है 400 किलोमीटर पर आर क्या करता है ये बेटा कम करता है इन दोनों बातों को हम एक साथ लिख सकते हैं तो देखिए डिस्टेंस कितनी है इधर छः हज़ार बट्टे कितना टी माइनस डिस्टेंस बट्टे टी प्लस कितना एक बट्टे दो और बराबर किसके ये चार सौ के अगर मैं इसमें पहला ऑप्शन ले रहा हूँ मान लीजिए ये वाला मैं ऑप्शन इसमें लूँगा तो देखिए एक पॉइंट पाँच लूँगा मैं एक पॉइंट पाँच लूँगा यहाँ पे इसकी जगह पे मैं एक पॉइंट पाँच लूँगा तो यहाँ से ये साठ हज़ार हो जाएगा और इसको मैं अगर इससे काटूंगा तो पंद्रह चौका साठ ही चार हज़ार बार कट रहा होगा अब यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट पाँच लूँगा और इधर ये पाँच पॉइंट पाँच है तो ये कितनी बार कटेगा बेटा तीन बार तो चार हज़ार में से तीन हज़ार जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके एक हज़ार तो चार सौ के बराबर तो आना नहीं है तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है अगर मैं दूसरा ऑप्शन लूँ यहाँ डायरेक्ट टू पॉइंट फाइव लूँ मैं टू पॉइंट फाइव लूँगा मैं अगर इसको टू पॉइंट फाइव से इसको काटूंगा देखिए छः हज़ार साठ हज़ार बट्टे कितना पच्चीस माइनस छः हज़ार बट्टे टू पॉइंट फाइव प्लस कितना भाई पॉइंट फाइव तो कितना हो जाएगा तीन तो देखिए इसको मैं अगर इससे काटूंगा तो तीन दूनी छः तो कितनी बार कटेगा ये दो हज़ार बार अगर मैं इसको इससे काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ये चौबीस सौ बार और बराबर कितना 400 तो 2400 और 2000 का अंतर कितना आ रहा है 400 तो 400 बराबर 400 तो इस सतारे से बस तसल्ली से एक बात का इस बात का ध्यान रखना जब भी आप ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको केवल एक काम करना है या तो आप क्वेडिटिक इक्वेशन का इन्फॉर्मेशन लगाइए या आप क्वेडिटिक इक्वेशन का इन्फॉर्मेशन नहीं लगा पा रहे हैं तो आपको स्पीड का कन्वर्जन रेशियो लगाना पड़ेगा कि स्पीड कितनी कम हुई है और कितनी कम होने के बाद स्पीड टाइम उसने कितना इंक्रीज किया है तो मैंने ये ऑप्शन केवल इसी बेसिस पे लगाया है कि उसने स्पीड 400 की कम और टाइम कितना बढ़ाया उसने two one point sorry point five बढ़ाया तो इसको मैंने इक्वेशन फॉर्म में एक्सप्लेन करके आपके सामने स्पीड का रेशियो में निकाल दे उतारे फटाफट से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे इसी में इसी टाइप का क्वेश्चन है लिखे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो तो वह 8 मिनट अधिक लेता है और यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो साढ़े चार मिनट कम लेता है तो उस निश्चित दूरी का गणनात्मक मान क्या होगा या उस निश्चित दूरी का मान क्या होगा है ना वह दूरी क्या होगी वह उसने दूरी तय की है वो क्या होगी कुछ भी कह सकता है इस क्वेश्चन में है ना तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अपन सेम वही सिचुएशन डिस्टेंस बराबर S one into S two बट्टे S one difference S two into delta T बेटा कितना बट्टे साठ उसने आप आपने ध्यान दिया हो तो दो बार तो स्पीड दी है उसने और दो बार ही साथ क्या दिया उसने टाइम और डिस्टेंस एक पर्टिकुलर है तो यहाँ पे एक इक्वेशन तो ये बन गई इसकी और दूसरी इक्वेशन ये बन गई है ना S one into S two बट्टे S one difference S two into delta T बट्टे कितना साठ तो ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों को मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ टाइम बाउंडेशन में भी करा रहा हूँ केवल आप उसी चीज़ को देखिए कि कंसेप्ट तो आप सीखिए कंसेप्ट आपका लाइफ टाइम रहेगा टाइम बाउंडेशन भी रहेगी अगर आपके कंसेप्ट आ गया तो तो इसीलिए ध्यान दीजिए सारे क्वेश्चनों पे टाइम बाउंडेशन भी तो रहेगी साथ में कंसेप्ट आपका ये समझ लीजिए एंड तक रहेगा जब तक आप इसको पढ़ेंगे ना इसके टच में रहेंगे जब तक आप पढ़ाएंगे हमें तो देखते हैं ध्यान देते हैं इस चीज़ पर ना तो देखिए बेटा क्या करना है आपको इसमें एक बेसिक सी बात निकालनी है उसने कहा कि यदि वह अपनी चाल कितनी कर दे छः किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दे कम कर दे अगर वो छः किलोमीटर प्रति घंटे कम कर रहा है तो देखिए ये वाली बात पहले उसकी स्पीड एस होगी तो फिर एस माइनस कितना किया उसने छ ठीक है और फिर उसे कितना टाइम लगता है आठ मिनट तो आठ बट्टे साठ तो इधर क्या करेंगे अपन एस माइनस एस माइनस का सिक्स ठीक है दूसरी वाली बात इसी के बराबर में अगर हम लें एस इंटू एस प्लस का कितना फोर और एस प्लस का फोर माइनस कितना एस और साढ़े चार मिनट मतलब नौ बट्टे दो इंटू बेटा कितना एक बट्टे साठ अगर आप इसको चेंज भी ना करें तो कोई मैटर नहीं करेगी बात क्योंकि ये आपस में कट जाएगा है ना अब इसको आपको केवल सॉल्व करना है जब आप सॉल्व कर रहे होंगे देखिए एस से तो ये एस कट जाएगा और एस एस से ये ख़त्म हो जाएगा है ना और एस एस से ये ख़त्म हो जाएगा तो देखिए क्या बनेगा एस माइनस का सिक्स बट्टे कितना सिक्स गुणा कितना एट इधर कितना बनेगा एस प्लस का फोर बट्टे फोर इंटू नौ बट्टे कितना दो तो देखिए जो कुछ कट रहा है उसको काटिए आप पहले ये तीन बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा चार बार है ना तो देखिए चार दूनी आठ आठ चौका बत्तीस तो ये कितना बनेगा बत्तीस एस माइनस कितना सा बत्तीस गुणा छः करेंगे आप बत्तीस गुणा छः जब भी आप गुणा कर रहे हैं छः दूनी बारह का दो और छः थी अठारह और एक उन्नीस तो कितना हो जाएगा ये एक सौ बानवे बराबर कितना हो जाएगा बेटा ये यहाँ पे देखिए तीन और ये कितना नौ नौ तिया सत्ताईस सत्ताईस एस और प्लस का कितना साहब सत्ताईस एस प्लस सत्ताईस का गुणा किससे करना है आपको चार से करना है ना सत्ताईस गुणा चार करेंगे सात चौका अट्ठाईस का आठ और चार दुनिया आठ और दो दस कितना हो जाएगा एक सौ आठ हो जाएगा ठीक है यहाँ से आप इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा बत्तीस में सत्ताईस जाएंगे कितने बचेंगे फाइव एस और इसको इधर ले जाएंगे तो देखिए कितना आएगा एक और एक आठ जब आप जोड़ रहे होंगे तो कितना हो जाएगा ये तीन सौ तो यहाँ से इसको काटेंगे तो एस बराबर कितना आ जाएगा ये साठ तो स्पीड कितनी निकल के आई इसकी नॉर्मली साठ किलोमीटर प्रति घंटे इसकी नॉर्मली स्पीड निकल के आई साथ में आपको निकालनी क्या थी इसकी डिस्टेंस निकालनी थी जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको पता है कि इसी में आपको उसको जनरेट करना है आप पहले में कर लीजिए या दूसरे में भी कर लीजिए कोई मैटर नहीं करेगी बात जैसे कि आप इसमें लगाएं एक तो स्पीड उसकी साठ है नॉर्मली साठ और इसमें कितना कम कर रहा है बेटा वो छः कम कर रहा है तो छः कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा ये चौवन बट्टे साठ माइनस चौवन कितना होगा छः इंटू कितना हो जाएगा ये आपका कितना टाइम ले रहा है आठ बट्टे साठ आठ बट्टे साठ देखिए साठ से साठ ये कटेगा और छः से ये कटेगा नौ बार और आठ नाम कितना हो जाएगा बहत्तर किलोमीटर तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जब भी आप ऐसे कर रहे होंगे तो इस टाइप का बेसिस बनेगा इसका इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं रेशियो मेथड में आपको अभी तुरंत बताऊंगा पहले इसको समझिए ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का पूरा कि अगर आप इस चीज़ को इस बेसिस पे लाएंगे उतारेंगे तो इसमें टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन आपको आना चाहिए और ये बड़ा मैंडेटरी अप्रोच है उतारिए फटाफट से और कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया जो सेकंड टाइप में आपको अप्रोच सिखाई थी उसको ही एक्सटेंड किया है इस टाइप से एक्सटेंड करके क्वेश्चन बन जाते हैं और मैंने उस टाइप में भी आपसे चर्चा की थी कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कभी भी तो केवल आपको ये फॉर्मूला जनरेट करना है और इस फॉर्मूले को जनरेट करके निकाल देना है तो उतारिए से फिर मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा तरीका क्या है इसका आपको एक बार तो ऐसा रखना है और एक बार टी रखना है आपको उसने क्या कहा आपसे यदि वह अपनी चाल चार किलोमीटर सॉरी कितनी छः किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर दे कम कर दे तो छः किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दे तो उसे क्या लगता है कितना लगता है आठ मिनट ज़्यादा लगता है तो प्लस लगता है और फिर उसने क्या कहा आपसे यदि वह अपनी चाल चार किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो फिर क्या लगता है उसको बेटा चार पॉइंट पाँच मिनट कैसा लगता है कम लगता है तो जब भी आप ऐसे निकाल रहे हो तो direct S one ratio S two का रेशियो निकलेगा देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे इसका मल्टीप्लाई इससे कर रहे होंगे तो छः चौका चौबीस और पाँच छेंगे तीस तो कितना बनेगा बेटा ये सत्ताईस बनेगा माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करेंगे तो आठ सौ का बत्तीस ये सत्ताईस यूनिट हो गया और ये कितना हो गया बत्तीस यूनिट अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ तो बेटा कितना आएगा पाँच यूनिट अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूँ प्लस चार माइनस छः तो करूँगा तो मैं कितना आएगा बराबर दस इससे मैं इसको काटूंगा तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू यूनिट की वैल्यू दो अगर मैं यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो का तो कितना होगा ये चौवन अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना होगा चौंसठ तो देखिए क्या कहना चाह रहा है चौवन कब होगी इसकी अगर वो छः किलोमीटर प्रति घंटे क्या करे कम चौंसठ कब होगी इसकी जब वह चार किलोमीटर प्रति घंटे ज़्यादा रखे तो इसका मतलब अगर वो कम नहीं करता तो इसकी स्पीड नॉर्मली कितनी रहती बेटा साठ अगर वो ज़्यादा चार्ज नहीं करता तो इसका मतलब इसकी नॉर्मली स्पीड कितनी रहती 60 तो आपको पता लग गया कि इसकी नॉर्मली स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटे अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस के लिए फिर से एस टू बट्टे कितना S one difference S two into delta T बट्टे क्या करना है आपको साठ करना बस इसी को लगा देना देखिए चौवन साठ लोगे तो आपको टाइम ये वाला लेना पड़ेगा अगर आप ये वाला लोगे तो आपको टाइम ये वाला लेना पड़ेगा मैंने इस वाले टाइम से आपको पहले उसमें करा दिया है इस वाले टाइम को लीजिए चौंसठ गुणा कितना साठ बट्टे कितना बेटा चौंसठ में से साठ जाएंगे चार बचेंगे और टाइम ये वाला लेना पड़ेगा आपको तो ये वाला टाइम लेंगे तो नौ बट्टे दो हो जाएगा ये और इंटू कितना एक बट्टे साठ साठ से एक साठ कट जाएगा और बेटा ये चार दूनी आठ और आठ से कटेगा आठ बार तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बहत्तर किलोमीटर है ना तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप कंसेप्ट के साथ साथ इसको टाइम टाइम बाउंडिंग अप्रोच से भी कर सकते हैं